Kennararnir eru náttúrulega meistarar. Þeir íta mikið af eftirmanni, vilja maður nái árangri í því sem við erum að gera. Maður á að vera að gera það sem henni finnst skemmtilegt. Það er skemmtilegt. <laughs>